O'zbekiston poytaxti Toshkentda fohishalar uchun reyd uyushtirildi. Ushbu reydda arzon narxda berib yuruvchi fohishalar qo'lga tushdi. Eng achinarlisi shuki, ushbu fohishalar ichida eng yoshi 2003 yilli bo'lib, turli O'zbekistonimizning viloyatlaridan tashrif buyurgan qizlar qo'lga tushdi. Aziz yurtdoshlar, yaxshilab qarang, tarkim sizning qo'shningiz yoki qarindoshingiz bo'lishi mumkin. Bu video kengroq tarqalishi uchun sizdan atiga bir dona like bosib qo'llab-quvvatlashingizni iltimos qilaman. Zero bu videolarni ko'rib boshqa fohishalikka qiziqayotganlar bu yo'ldan qayta. Aziz yurtdoshlar, eng asosiysi, ushbu videoda pastga qarasangiz, like diyorida dislike bo'ladi. Ushbu dislikeni bosganlar aynan fohishalar bo'lib, ular sizlarning kommentariyga yozgan fikringizni birin-ketin o'qiydi. Chiroyli, oqilona fikringizni kommentariy yozasiz degan umiddaman chunki aynan bular o'qib zora kommentariy yordam beradi kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishingizni eslatgan holatda videoni boshlaymiz marhamat tavsiya qilaman assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar siz max kanalida siz va sizlar bilan men muhammadjon madiyev Aziz yurtdoshlar, aytganimdek, O'zbekiston poytaxti bo'lmuş Toshkentda ko'plab reydlar uyushtirib turadi. Nafaqat o'g'rilarga, gayi taraflama qoidabuzarlarga, balki fohishalarga ham reydlar uyushtirib turiladi. Ushbu reydda bir qancha fohishalik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yoki shug'ullanib kelayotgan qizlar qo'lga tushgan. Ushbu qizlarda aytishiga qaraganda eng kam topishi bir kunda 2 million so'm. Ushbu qizlarning ichida achinarlisi shuki 2003-yil go'dak qizlar ham bor. Eng asosiysi shuki ushbu qizlar viloyat O'zbekistonning turli shaharlaridan tashrif buyurgan. Hozir video isbotni o'zingizlar ko'rib, e, bahramand bo'lasizlar va albatta eng asosiysi aziz yurtdoshlar, siz ham fikringizni kommentariyga yozasiz degan umiddaman. Chunki bu kommentariyani aynan o'sha qizlar ko'rib, o'qib baho berishadi. Ha, bu arada fohishalar o'zi yo'q yoki qancha deydiganlar dislaykka qarab bilib olishingiz mumkin, chunki ular ham o'zlarini qo'llab-quvvatlash huquqiga egadir. Aziz yurtdoshlar, laykni bosinglar deb eslatgan holatda sizlarga ushbu videoda taqdim etaman. Marhamat. TikTok, Instagram va shunga o'xshagan boshqa platformalar chiqib, e, fohishalik yoki geylik Shunga o'xshagan yana yomon holatlar inson chegarasida juda ham avj olmoqda. Bilinglar, Toshkentda red bo'lsa, aynan Toshkentda e, fohishalar qo'lga tushsa, bu degani toshkentlik qizlar degani emas. Dunyo o'lkamizning turli yerlaridan kelib bu bu ish bilan shug'ullanayotganlar topilmoqda. Eng achinarlisi shuki, go'dak qizlar ham bu yo'lga qiziqib kirmoqda. Hmm. E, Shuni aytmoqchimanki, bu yo'lga qiziqish, bu yo'lga kirishni tavsiya qilmayman, chunki hali sizlar go'daksizlar. Ozgina hayotning qiyinchiligi ham sabr qilishni o'rganinglar. Yengil pul topishdi, yengil zarar ham bo'ladi. O'shani hech qachon eslardan chiqarmanglar. Aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. Agar qandaydir yangilik bo'ladigan bo'lsa, birinchilardan bo'lib aynan sizga yetkazishga harakat qilaman. Ha, bu orada kommentariyada turgan birinchi ссылканы agar bosmagan bo'lsangiz, hozir o'zida mana endi bosib, ro'yxatdan o'tib qo'ying. Chunki 50 ming so'm bonus sizniki bo'ladi. Ko'rishguncha xayr.